Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél, kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. Ha kibújok, vacogok, ha bebújok, hortyogok, ha kibújok, jó teszem, vége, fák közt szétfürkészege, lesz-e málna odú méz, ez a kérdés te nehéz. Brum, brum, brum, mókás megve, van-e neki éppen táncos kedve? Brum, brum, pajtás, szépen kérem, az ó